Eposta bitartez mezuak bidalieta eta jasotzea guneroko ataza bilakatu da gure bizitzetan. Baina horretarako segurtasuna kontuan hartzen aldugu. Gaurkoan zure Gmail kontuaren segurtasuna hobetzen lagunduko dizugu. Asteko, garrantzitsuena kontua sortzean pasaitzego kibat aukeratzea da. Horretarako, letra larri eta xe, digitu eta ikurrak nahastuz, gutxienez zortzi karaktereko pasaitza sorrezazu. Ez itzazu zure izen, erabiltzaile edo jaiotzetate moduko datuak erabili. Eta alde neurrian, iztegiko hitzak ere saiestu itzazu. Saio asirako erasoak ekiditeko adibidez, bi urratxeko egiaztapena erabili dezakezu. Pasaitza sartu ondoren, mugikorrera iritsiko zaizun kode bat erabiliz. Jarduera susmagarriai buruzko abisuak, gemailean jasotzeko aukera duzu eposta bidez bidalitako mezuaren edukia enkriptatu dezakezu. Bidean zure sekretuak inoren esku erori ez daitezen.